ख्वाब में सोचा न था जीना पड़ेगा तुझे छोड़ के सनम जो तेरा इशारा मिले चलिए हम सारी कसम magic. मिटा